legend level play. Belki ilk manada bozuk para yapmazsa şimdi bu bozuk para atıp minyon atmazsa evet şuradan açılışı yapabiliriz. geldi bir şey dur bakalım. Şurada sağdakiler. Değişik. Adam resmen bana çalış diyor lan. şimdi. Ne atıyorsun? Hiçbir şey atmıyorsun. Çok Şimdi bu bana 5 vuracak ama iyi bundan sonraki ne yaparım bunu. Şimdi zaten kılıç koyacağı için burada bir otomatik olarak bir şey yapma gereği hissetmedim. Beşi kafamıza yiyeceğiz ama. Canım azaldı ya mantıklı olarak. Nasıl I can't do that ya? 5, 7, 9, 11, 13. Evet hepsiyle bana vuracak. Çünkü normalde ölmem lazım. Bu turnu böyle boş geçtik. Beş, yedi, dokuz, on bir, on üç, on üç. Vurmayacağım. Ama o bana vurur. İyi bir şey verin ne olur gözünü seveyim. Adamın oynadığı karta bakar mısın ya? Acımadı yemin olsun acımadı. Oo iyi geldin. Bunu buna mı yapsam Ya iyi bir şey ver ya. Seni yaşatıyorum bana iyi bir şey bari ver ya. Adamın bunu yapacağı bariz belli. Az bak. Ulan valla tam zamanında. Neyse bu tövbe vurayım da. 8, 10, 12, 15. Heh, sonunda ya iyi bir şey verdim. Çok iyi. O da iyi. Şimdi bu çoğaltacak kartı ama. Acaba şunu mu öldürsem ki? İyi. Kötü işte. Ne oynuyoruz? Dur. Bunu, bunu alırsam hiç şeysiz yapabilirim. Hiç malız. Ya ona değil karşıya ya. 5 oldu artık ya. Cam basıcım da gitti. Hadi olur, at şunu karşıya. Nasıl süpersin ya. Burada cacık var gibi veriyor bundan ya. Yemedi içmedi bundan verdi. 6. 7'ye 10. Karşı Karşıyama. Süpersin ya. Vallahi Ragnaros süpersin. Bir sonraki Hero'da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.